Sebab itu dalam hidup kita ni nombor satu yang paling penting iaitu sucikan hati. Bagi hati kita elok. Jangan bagi hati kita rosak. Dengan penyakit-penyakit yang rosak, mazmumah. Kotor penyakit ni seperti hasad dengki. Hasad cakap Arab, Melayu cakap dengki. Hasad dengki. Apa hasad dengki? Tak boleh tengok orang senang uh, saudara Islam dia senang dia tak boleh tengok dia duka cita bila saudara Islam dia tu dapat nikmat degi tu kawan tu beli kereta baru patut bila kawan kita beli kereta baru kita gembira tak duka cita mat aku dengar kawan yang beli kereta baru alah hutang ah degi tu <laughs> orang dengki ni bodoh lah cukup bodoh Cuba kawan beli kereta baru kita pergi ziarah dia. Bila beli mat baru beli barang. Eh. Bapa bayak bayak muka bapa sebelah bapa. Orang kata kereta ni bagus eh, ha. nah. Saya ingat boleh gitulah. Lepas tu kita jiran dengan dia sebelah rumah. Kan? Lepas tu malam tu isteri nak bersalin. Nak hantar pergi hospital Setelah-setelah ini Bateri pok Kan Boleh tak minta tolong jiran sebelah Assalamualaikum. Tak apa bang. Lah kak nak salin. Bateri pula pok. Tak apa tak apa tak apa. Tak apa. Ambil kereta saya pergi. Ha, ataupun tunggu sat bang. Saya saya tukar baju. Ha, tukar baju apa semua. Dia tolong bawa pergi hospital. Betul tak? Ini kita nak cerita atas kampung. Alah hutang. Lama-lama dia tahu tak? Dia tahu. Kita pun tahu dia tahu. Kita dengki kat dah. Tergamak dia minta tolong tak digabak lah jadi apa bini berhadap di rumah ha, jadi tak bidan bodoh ha, dia dengki ni kerja bodoh dia ya tak jangan ada dengki ha, di antara lagi tanda dengki bila kawan kena musibah kena bala dia seronok mamat aku dengar jiran yang sebelah tu kereta dia accident lah pada muka <laughs> dengki je tu ha, yang ni kena abang kalau ada benda ni dia tak boleh nak murakabah tak boleh nak musyahadah ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi Allah tak jadikan dua hati dalam satu dada hati ni nak pandang kepada Allah tu nak pandang kepada Allah tu Allah tuang nur dalam hati ha, apa man syarah Allah sadrahu lil islam fahuwa ala nurim mir rabbih kata Tuhan apakah tidak mereka yang um, dilapangkan dada oleh Allah Ta'ala mereka itu mendapat nur daripada Tuhan bila Tuhan tuang nur bercahaya mata hati hati dia pandang kepada Allah Ta'ala bila nak tuang nur hati kena bersih hati kotor Allah tak tuang nur macam cawan ni lah kalau cawan ni kotor kita nak tuang susu milu teh, kopi takkan kita nak tuang najis Apatah lagi hati kita yang penuh dengan najis Najis riak, najis ujub, najis hasad, najis dengki, najis takabur Maka tak layak hati ini menerima nur daripada Allah Ta'ala ha, yang kita pandang hati kepada Allah tu Dengan nur yang dicampur oleh Allah Kita pandang tetap hati kita kepada Allah Kerja kita sucikan hati